É, tu não faz nada mesmo, não. Às vezes eu escrevo umas porcarias. Vamos falar de você. O que, você quer saber? Ah, aquele papo lá de que homem Essas marcas no seu corpo são o quê? Ah, meu pai e meus irmãos fingem que têm ciúmes de mim. Aí eles fazem o que podem pra me machucar. Faz tempo que eu não venho à praia. De você. Assim? De dia? Muito tempo. Quando eu venho vem à noite, bebendo, pensando na morte.